see nagu palaviilma. Oh, see on tegelikult värske see, refreshing. See on vesi vist. Ma ei ole. Ja moet oon no ma ka sõrandan. ära filmi mind, mul on kole hääl. ma ei ole selline. Three twenty eight am. kas keegi peaks Diana üle kutsuma? kuidas meil läheb? väga hästi, peakorraldajat pole. <laughs> kahju. kükki, vaba, kena, mõnusa sügava kükki. ehk siis, mida teeb Juku vabal ajal? At least a point. oh, lõhu terve, oh, mul on praegu päev. see on mingi piis oli kolm, kaks, üks, Röstli piis oli kolm, kaks, üks, Manni piis oli kolm, kaks, üks. sulle või? no nii. Juku jookseb este punto corrálico. Mm. Vamos lá, vamos lá. aasta, aasta siis oli kaks tuhat seitseteist, kui äh, mina olin Juku, nagu teiegi praegu, ning äh, mind kutsuti siia ringi keskele minu äh, toreda Juhani Mart Ruu poolt, et süüa ära üks muna koorega. iga päev sellest Juku laagrist saati olen ma mõelnud, et kellele see edasi pärandada ning inimene on mul välja mõeldud. ma tean, kes siia keskele tuleb. <laughs> see inimene on äh, Martin Vesper, palun tule. <laughs> mul on nüüd küsimus teie käest. kas ta saab kaks või kolm? kolm, kaks, kaks, kaks, kolm. palun tooge mulle kaks muna. oleks tore. ja paared ka. Nope. Äh, tahan siiski austada Mart Ruu algset soovi. sul on võimalus. ole ja kutsun siia ette mitte poisi, vaid tüdruku. ja selleks inimeseks on Katrin Benito Pool. kuid, sul vead, mina ei pidanud sööma kahte muna. sain piirduda vaid ühega. Nope. 감사합니다. 네. かっ Господь. Господь, поляк, я Господь поляк. Господь поляк, я Ulager Hakan. Господь поляк, я Господь поляк. This must have been

tänapäeva noortel on rühiga väga suured probleemid, istutakse kooli, kooli, kooli, kooli ja pärast poodi mina, nüüd ametlik Juku. mina, nüüd ametlik Juku. luban olla täisväärtuslik gümnasist. luban olla täisväärtuslik gümnasist kes austab oma juhaneid ja olla neile tänulik, et kasvatasid meist väärilised kodanikud gümnaasiumisse. kes austab oma juhaneid ja luban õppida hoolega ja kanda kaasas alati kõiki vajaminevaid õppemine, õppevahendeid. luban õppida hoolega ja kanda kaasas kõiki vajaminevaid õppevahendeid. luban hoida oma tervist. luban hoida oma tervist. et saaksin kasvada. et saaksin kasvada. sama imeliseks, nagu on seda meie Juhanid. sama imeliseks, nagu on seda meie Juhanid vannun, vannun., et meie Juhanid võivad me alati meie üle uhked olla. tore oleks, aitäh teile!